up guys Hari ini tadi ada calling dari bos Ada job Jadi saya nak gesah Untuk pergi kerja job Oke okay? Iya tapi kita bisa menggesa Jalan berlubang banyak proyek-proyek yang belum selesai Aduh jadi gimana saya nak cari shortcut aja shortcut untuk cepat sampai ini mudah-mudahan sisa kita selesaikan dengan baik oke okay. ini objek apa ni pipa air limbah mudah mudahan aja di picture nanti lebih bagus tapi kita nikmati saja jalan ni kita pas ni berjalan naik kereta ni naik motosikal tapi belum sampai sampai juga hanya bisa slowly jalan berlubang ni oh mungkin warga sekitar ni juga kena set efek atau berdampak sama projek ini ah, terutama masalah perniagaan yang mungkin berkurang tapi mereka uh, berharap nanti setelah selesai ini projek jalan diperbagus dan lebih bagus dari ini sehingga lebih cantik ah, sehingga eh, usaha mereka berjalan kembali mereka tetap support untuk projek government ini agar kota kita makin cantik guys tak apa-apa lah gambar sikit goyang-goyang maklumi saja kerana jalan berdengkul-dengkul ha, dan sampai simpang ya persimpangan jalan kita stop dulu ya stop tadi nak ke kiri berlubang atau ke kanan sama berlubang juga ah ancap depan aja ni ada ah, tukang senggol ni ajar apa kisah ni map kasih tahu jalan buntu ni orang nak cepat ni aduh dudu terjebak motosikal saya di sini ni tak muat jalannya sempit aduh apa mundur ke belakang je atau terus nah terus saja ah di depan ada ranjau darat pula ni ada apa ni tokai baik ranjau darat ampun Alhamdulillah bisa keluar juga ya yeah.